Sraith Pictiúr fiche. Samhradh iontach. Tús an tsamhraidh a bhí ann. Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. Ar a ceathrú tar éis a trí bhuail Niamh lena cara Síle ag an séipéal i lár an bhaile. Thosaigh siad ag caint faoin samhradh. Cheap Niamh go mbeadh samhradh iontach acu. Dúirt Síle go mbeadh a lán le plé acu ag deireadh an tsamhraidh. Bheartaigh na cailíní poist samhraidh a fháil. Chuaigh siad amach ag lorg oibre. Rinne siad agallamh le bainisteoir an óstáin áitiúil. Thug sé post páirtaimseartha dóibh. Cheap Niamh go raibh an t-ádh leo post a fháil. Bhí ar na cailíní seomraí an óstáin a ghlanadh. Shábháil na cailíní a gcuid airgid. Bheartaigh siad dul ar saoire i mí Lúnasa. Theastaigh uathu dul go dtí an Iodáil. Thug siad cuairt ar an Róimh. Chonaic siad a lán áiteanna stairiúla, mar shampla an Colasaem. Cheap Síle gur cathair ghleoite í an Róimh. Ag deireadh an tsamhraidh d'imir na cailíní i gcluiche ceannais peile na mban. Bhí an cluiche ar siúl i bPáirc an Chrócaigh. D'imir siad i gcoinne fhoireann Bhaile Átha Cliath. Bhuaigh foireann na gcailíní an cluiche agus bronnadh corn orthu. Tar éis an chluiche chuaigh siad go dtí an phictiúrlann. bhí an scannán Black Panther ar siúl. Chabhraigh na cailíní le Cumann Naomh Uinseann de Pól freisin. Thug siad bia do dhaoine bochta. Bhuail siad le seanbhean i lár na cathrach. Bhí sí ina cónaí ar na sráideanna. Ghabh an bhean buíochas mór leo as an mbia. Bhí na cailíní an-bhródúil as a gcuid oibre. Ag deireadh an tsamhraidh, labhair siad faoin samhradh a bhí acu. Chuimhnigh siad ar na rudaí iontacha a rinne siad. Chuir na cuimhní áthas orthu. Cheap Síle gurb é an samhradh ab fhearr riamh é. D'aontaigh Niamh léi. Dúirt Niamh go raibh sí ag súil leis an mbliain seo chugainn.